Normalean historia egiten da dokumentu idatzizko dokumentuekin, adibidez hemen dauka guazteizko forua, guazteizko foruaren kopia bat, eta gero gu hemen dikateratzen dugun informazioa osatzen dugu eh astarna materialekin. Orduan, kasu batzutan, azalera handiko induzketak egiten ditugu eta erremintan diak erabiltzen edo txikiak egiten ditugu, eta beste motako erremintak erabiltzen ditugu, adibidez labana edo pintzelak, edo eh horiek oikoenak zikena. Eta gero, material guztia, ba, normalean marrastu edo argazkiak atera egin behar dira, eta inventariatu eta klasifikatu. Eta behin e, hori eginda, ja interpretazioekin azten gara. Eta hemen ekarri ditugun materialen Oikoenak izaten dira ceramika, hemen ekarri ditugu ceramika puska batzuk, baina e, adibidez bitrinan ikusi ditzazkezue nolakoak diren ja behin berreginda. Eta zeramika ikertzen, ba, gauza desberdinak jakin ditzazkegu, adibidez nondik hartzen zituzten materialak ceramika, nondik hartzen zuten bustina zeramika egiteko, eta horrekin ikertu ditzazkegu e, eh, artizauen eh, mugimendua, jakin dezakegu nola zukaldatzen, zukaldatzen zuten, desberdinetan, ba, tresna desberdinak erabiltzen dituzte sukaldatzeko, ceramika erabilgarria da baita ere datatzeko, ze formak denboran zehar aldatzen dira. Adibidez, hemen dituguna denak dira eh oiak deitzen dizkiogunak, hauek dira e, janari kantitate txikiak sukaldatzeko kontenidoreak, E, fauna animaliak, osea, fauna ere oso ohikoak dira, hemen ekarri dugu bueno, pixka bat ikusteko e, gare zurrak. Hau izango ditzateke orein batena, hau izango ditzateke hauntz batena, eta hau txakur batena da. Eta, e, bueno, adibidez, e, animalien hortzek ematen digut informazioa bere ligadurari buruz. E, konparatu dezakegu, e, oreinaren hortzak eta txakurraren hortzak eta ikusiko duzue oreinak hortz lauak dituela eta aldiz eh, txakurrak puntan dituela hortzak. Hau da, oreina bakarrik landarea jaten ditulako eta eh, eta txakurra bakarrik boroa da, da jaten du.